हेलो दोस्तों आपका बावला गेम चैनल पर आपका स्वागत है तो हमारी सेकंड वीडियो है कॉल ऑफ ड्यूटी की इसमें देखते हैं क्या होता है ये मेरा सेकंड सेकंड चैनल है अभी सारे चैनल ब्लॉक पड़े हुए हैं देखते हैं क्या होता है तो ये मैंने चैनल लगाया है टी का देखते हैं मेरे प्लेयर कैसे आते हैं कि मुझे मैन ऑफ द मैच बनाते हैं या खुद मैन ऑफ द मैच बनते हैं सो ये हमारे पांच प्लेयर इधर हैं और राइट साइड में हमारे पांच अपोजिट प्लेयर हैं जो से फाइट करेंगे मैं गन चूज़ कर लेता हूँ मेरे पास बहुत सारी गन आ गई हैं इस बार क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट गेम में मैन ऑफ द मैच था सो ये मेरे प्लेयर हैं ओ हो डॉग डेकन ब्लैजिंग इज़ाम सुपर हीरो सो देखते हैं क्या होता है अभी हम भाग रहे हैं Smoke! ये आगे जी Taking the lead. किसी ने हमारे We tied for the lead. Enemy down! मजा आता है Reloading! Cover me! Reloading. Taking the lead. मुझसे ज़्यादा दूर पड़े हैं एक बार इन्होंने मुझे मारा मैंने इनको इतनी बार मारा मेरे बंदे कहाँ भी सारे उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही ऊपर मैप में जो लाल लाल बिंदियाँ दिख रही है शायद वहाँ पर है बंदे हमें वहाँ जाना है रास्ता बंद चल भाई भाग जल्दी बंदे हमने चौंतीस थर्टी फोर बंदे मार दिए उनके टेन टेन मारे बंदे नहीं दिख रहे Sniper eliminated! Need backup! Game में बहुत बहुत स्मूथ गेम चलती है मज़ा आता है खेल के एकदम अगर आप लोगों के पास बड़ा फ़ोन है तो काफ़ी मज़ा आता है Reloading! Cover me! तो अब देखते हैं कि मैन ऑफ द मैच कौन है आई होप आपका बाबला गेमर ही मैन ऑफ द मैच बनेगा मेरी गेमिंग स्किल्स अच्छी हैं क्योंकि थोड़ी बहुत अच्छी हैं शायद मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना क्योंकि गेम खेलता रहता हूँ तो कॉलेज वीडियो में मेरा थोड़ा सा हाथ बैठा हुआ है ये देखिए बाबला गेमर इसको बैक करते हैं नेक्स्ट तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रहा है क्या क्या है बाद में उनको रीच आउट करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं ये free receive free free free ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तो देखिए ये है आपका हमारा स्कोर कार्ड तो मैंने मारे हैं ट्वेंटी वन बाकी सब ने बहुत कम मारे हैं सो एग्ज़िट करते हैं हम आपको वीडियो पसंद आया और गेम का इन्जॉय मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें आपका Babla gamer thank you for all watching this video